اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد

محمد اللهم صل على محمد اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صلِّ محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد

صلي على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد

محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله

صلي على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله محمد الحمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صلي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله محمد